السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وفي احسن الاحوال آه، الوصفه ديال اليوم هي آه، وصفه ديال اصابع الطاقه بالمكسرات والفواكه الجافه صراحه وزفه زوينه زوينه بزاف وسورتو للدراري الصغار اللي ما تيقدروش ياكلوا بحال هكا يعني كيف كنقولوا حنا الفاكهه كتجيهم قاصحه في السنينات ولا هذا فكيكون فيها هذا طبيعه الطاقات يكونوا فيها آه، آه، يعني المكونات مهرمشين وتيكون فيهم حتى التمر اللي كيرطب آه، كيرطبهم في الماكله فاول خطوه اللي لازم ضروري نديروها هي اننا نحمروا هذوك الفواكه الجافه اللي غادي نستعملوها ولا المكسرات آه، يعني على حسب الكميه وعلى حسب شنو شنو متوفر فضروري تحمرهم في المقله اولا الفران اللي بغيتو انا كتجيني ساهله هذه الخطوه انني نديرها في المقله لانها ما كتشدش الوقت بزاف وتنوقف عليها غير خمسة دقائق بحال سبعة دقائق تقريبا ها هي سالات فكيف ما كتشوفوا انا حمرت اللوز القرقاع شويه الكاجو هذا البندق السمسم ونسبه قليله ديال السمسم الاسود آه، فيه آه، قيمه غذائيه عاليه غير هو ما تكثروش منه لانهم جهد بزاف داك المذاق ديالو مجهد انا درت منه غير شويه وجا باين في في في, في المذاق ديالو والكاوكاو آه، على حسب الكميه فكيف قلت لكم ضروري انكم تدوزوا هادشي في المقله السبب الاول ان باش كتحيد من الرطوبه داك الفواكه اللي شافها كتحيد منهم الرطوبه والسبب الثاني كيجيو مقرمشين وزوينين في المذاق في الماكله فالخطوه الثانيه هي انني كنهرمش هذاك الفواكه اللي عندي والمسائل اللي غادي نستعمل ضروري كتهرمشوهم باش ما يجيوش يعني قاصحين شويه في الماكله يعني الدور ديال هاد هاد اصابع الطاقه هو انهم يسهلوا علينا الماكله ديال آه، المكسرات والفواكه الجافه فاش كنخلطوهم مع بعضياتهم donc احسن حاجه اننا نهرمشوهم مزيان مزيان مزيان ماشي يعني تيوليو بودره ولكن غير بحال هكا بالموس كيف ما كندير انا هنايا هاد اصابع الطاقه تي أه تيتباعوا في المحلات التجاريه وفي يعني في, في السطورات الكبار كيتباعوا أه غاليين بزاف فاحسن الواحد يديرهم في الدار وتيعرف راسو شنو داير فيهم ما فيهمش مكونات أه يعني آه، صناعيه وتتكون مغذيه اكثر وتيصبروا بزاف يعني كيف قلت لكم ديروا فيهم التمر ولا يعني الحوايج اللي ما تيخسروش وديروهم في الثلاجه تحفظوهم في الثلاجه ولا في الفريغو راه تيبقاو لمده طويله شهرين ثلاث شهور على حسب الكميه اللي درتو وتنفعوا بحال هكا يعني في الوقت الانسان ما يعني ما بغاش يطيب ولا شي حاجه وبغى ياكل شي حاجه فيها الطاقه فكتكون عنده واجده في الثلاجه ولا مثلا الوليدات كديروهم في ال lunch box ديالهم مثلا جاهم الجوع كتعطيوهم الطريف ديال من هاد اصابع الطاقه يعني كينفعوا بزاف بزاف فكي شفتو انا الكاوكاو ما درتوش بالجلوف ديالو بالقشره ديالو هرمشتو مزيان في واحد السربيته وعاد صفيتو فهنايا زدت اللوز مهرمش وخليت شويه باش نستعملو غادي نقول لكم علاش زدت هنا الكاجو الكركاع البندق حتى هو مهرمش السمسم الاسود والشريحه حتى هي كنت قطعتها طروفه صغار والمشماش كرم هو قطعته طروف صغار شويه ديال الزبيب الزبيب الاسود وهاد الكاوكاو اللي حيدت القشره ديالو وحتى هو خليت نصف الكميه ديالو خلطت هادشي كامل وهذيك الكميه اللي خليت ديال آه، اللوز وديال الكاوكاو غادي نزيدهم في الماكينه وغادي نزيد عليهم السمسم كامل باش نخرج نطحنهم مزيان ونخرج داك الزيوت ديالهم اللي غادي تعاوني انني نجمع به هاد هاد اصابع الطاقه فكيف ما كتشوفوا هنا درت شويه ديال التمر حيد ليه العظم طحنته كاين كاين يعني آه آه، واحد الحل انكم تقدروا طيبوه اولا تستعملوا المعجون ديال التمر حنا في المغرب تبارك الله موجود هنا ما كاينش موجود donc ضروري حنا يعني نطبخوه اولا نبخروه عاد كتكون عندنا هذاك آه، المعجون ديال التمر فانايا جيت وطحنته direct لانها ما غاديش يدوم ليا هادشي غادي يسالي دغيا دغيا آه، تياكلوه بزاف فالا بغيتو مثلا ديروه ويدوم لكم بزاف لواحد المده طويله طيبوه داك التمر طيبوه اولا بخروه باش كتحيد منه نسبه الماء وهنا كيف شفتوا درت السمسم الزنجلان آه، ودرت الكاوكاو آه، وشويه اللوز اللي احتفظت بهم وزدت عليهم شويه ديال زيت العود باش كيعاون هذوك الحبوب يخرجوا الزيت ديالهم ودرت شويه ديال المليحه باش كتقاد لنا الحلاوه صافي وبقيت كنخلط كنجمع هذوك المكونات كاملين بالتمر وبهذاك الزيت ديال الزنجلان اولا ال paste ديال الزنجلان مع اللوز مع الكاوكاو باش كتجمع ليا المكونات الاخرين كيوليو تلصقوا في بعضياتهم وهنايا بان ليا بانه ناشفين شويه فزدت شويه ديال العسل الكميه كتبقى على حسب الرغبه يعني كتبقاو تجمعوا كتجمعوا كتزيدوا كتجمعوا حتى كيبان لكم راه داكشي شد في راسو مزيان في هذه المرحله هذه نتوما كتبقى لكم كامل الحريه انكم ديروهم على شكل طروفه آه، كيف ما كيتسموا اصابع الطاقه اولا تكوروهم وتكوطيهم في الشوكولات اولا تكوطيهم في الكوك اولا كاين بزاف ديال يعني الطرق يعني تقديم ولكن انا كنفضل هذه الطريقه لانني كنغلفهم من بعد كيف ما غتشوفوا نديرهم في هذاك ورق الزبده اولا في شي ثوب واحد اخر نديرهم في واحد السوبيره وتنحشوهم في الثلاجه تيبقاو الوليدات مره مره ياكلوا منهم اولا حتى حنا كناكلوا منهم اما الا بغيتو ديروا كويرات انا آه، شخصيا كنفضل انني نهرمش داكشي كامل لان كنت درتها واحد المره آه، هرمشت كاع داكشي مزيان يعني بحال ردينا داكشي بودره نيت مزيان هذوك الفواكه الجافه والمكسرات رديناهم بودره عاد كتجمعوهم بالحاجه اللي بغيتو التمر اولا العسل اولا الخليط ما بين التمر والعسل او الخليط ما بين آه، السكر والعسل يعني على حسب الرغبه فكيف ما كتشوفون انا قدعتهم هنايا ولادي فاش كيشوفوني كنصايب هاد الاصابع الطاقه تيعطيو يعني commande من قبل تيقول لي فاش تقطعي عطينا حنا الاولين ذوق <laughs> كيحماقوا عليهم زوينين بزاف ولذاد وصحيين فهاد الكميه هذه خرجت لي تبارك الله يعني واحد الكميه وفيره وفي الشكل حتى هما كيجيو راقيين وزوينين كيف قلت لكم تقدروا ديروهم كويره تقدروا تقطعوهم مكعبات يعني صغار صغار أه تقدروا تقطعوهم على شكل اخر على حسب اللي بغيتو وتقدروا حتى ديروهم واحد الفكره تقدروا حتى ديروهم في المولات ديال السيليكون دوك الاشكال و... ومن بعد تكوطيهم في الشوكولا اولا تخليهم كيف هكاك غير خصكم تضغطوا عليهم مزيان باش ياخذوا داك الشكل ديال المول فكيف ما قلت لكم هاد آه، القطاع ديال الطاقات يكونوا في, في, في المحلات الكبار وداكشي تيكونوا غاليين بزاف وما تيكونش فيهم داك الكميه ديال الفواكه الجافه وداكشي اللي كيف ما كيحضر الواحد في, في, في يعني في المنزل ديالو احسن الواحد يحضرها في المنزل ويعرف راسو شنو كيدير فيها وما فيهاش مواد محافظه ما فيها لا فانيلا ما فيها لا شي يعني حتى شي حاجه كتخلطوا الفواكه الجافه كتجمعوهم بالتمر وتجمعوهم بالزيوت الطبيعيه ديال السمسم وديال اللوز ولا الكاوكاو ولا هذا وزيدوا عليهم شويه العسل ها هما وجدوا لكم فكنتمنى الوصفه تعجبكم آه، شكرا للمشاهده تهلاو فراسكم والسلام عليكم these are heavy. हमने गलत डाल दिया है ना यस हाँ से डालेंगे ओ ये नहीं हाँ ये ये बस ये वाले नहीं डालने ये डालते डालते डाले ये नहीं डालने ये भी ये भी है ये तो भी ये तो भी ये तो भी ये सब